Ee, stand bölgede şey oynuyorum. Eee Hayden oynuyorum. Bu arada bu seriye 100 like gelirse ve bunun dışındaki bütün serilere 100 like gelirse size söz veriyorum devam edecek. Yani kısa sürede gelmeyebilir ama Uzun sürelerde bekletmeyeceğim. Ortalamayı tutturacağım. ...50 like... ...bakın arkadaşlar... ...50 izlenme üzeri ve 100 like üzeri... Oha. Oğlum arkamda mıydın lan sen salak? Yo değil ne? O adam nasıl öldü o zaman ya? Süper Hızlı mı oynuyordun yani? Hızlı mı oynuyordu? O adamı vuran. Ben gördüm. Adamın ölüsünü gördüm ama arkadaşlar yani. Adamın ölüsünü gördüm. Canlısını görmeden ölüsünü gördüm. Nasıl bir şey? O kadar hızlı öldürdü ki şerefsiz. Bir sıktı gebertti. La oğlum Yu anasını. geri zekalı geber. Siz oynuyorsunuz mu sanki Allah'ın belaları. Ukraynalı da gerçi en alakası olmayan adamlar bile hep Belli oluyor yani. lan karşı tarafın hiçbir alakası yok lan oyunda. İyi. Ben de bunları almam. Salak herif ne bombalıyorsun kendini. Oha. O pompalı var ya. Yani arkadaşlar. Gerçekten hani pompalıları ya damage'ini düşürsünler ya da tamamıyla oyundan kaldırsınlar. Bir amacı yok çünkü. Vallahi billahi amacı yok. Çünkü oyunda gerçekten çoğunlukla kullanılıyor ve ne olduğu da belli değil. şey yapacağım ben. Direkt dalacağım buradan. Çünkü oho sıvıyın. Adamlara verin. Ulan köpek ne geliyorsun? Bir de kapkara nıh yani. Ulan öldüm anasını satayım ya. Birinize bir gelip yardım etmiyorsunuz amık belaleleri Al işte. Takım yardımı olmazsa oyun bitmez kardeşim. Benim suçum değil ki. Neyse, neyse ne arkadaşlar yani olay. <coughs> Ya şimdi bu bombayı niye attın yani? Aptal herif. Düşman olsak neyse ama düşman da değiliz. Atmana ne gerek vardı? Baya amık ya dur. Ya şerefsiz köpek. Nereden vurduğu da belli değil ki. Öldüreyim yani. Beni de vurdu aynı adam büyük ihtimalle. Aynı adam beni de vurdu. 75 canım kaldı ama kim olduğunu halen daha bilemiyorum. Abi bu taraf tam lan. Ha. Salak ya. Ana ya oh bir turdan kaybettik ya. Neyse bir elden de bir şey olmaz. Adam beni neredeyse öldürüyordu. Oraya bomba attın da kanka. Kimseye denk geldiği yok ki putu atsan belki puta denk gelir. Put patlar ama bunu boşa attın sen. Acaba yine aynı yere bir tane adam girmiş midir? Ya yok. Orada adam yok. Ya bu salakların nereye gitti de belli olmuyor. Çoğunlukla ya hep aynı yere gidiyorlar. Lan oğlum biriniz de bir yardım edin anasını satayım ya. Daha demin maç kaybı tur kaybettik anasını satayım. Al işte. Ah. Çok iyi anasını satayım. Maç uzayacak ya. Maç uzayacak. Bari direnmeseydin de kanka. Yani. Oyun uzayacak yani. Üstüne üstlük bir de. Ya oho sıçarım böyle işin içine gerçekten ya. Bıktım ya kendimi zorluyorum ne kadar küfür etmemek için de işte olmuyor ne kadar yazık. indirdi. E bu daha deminden beri olan adam değil mi lan? Bok gibi maç kaybettik ya. Şimdi arkadaşlar böyle demişken yani bu ne için diyorum çünkü hani kaybedeceğimiz turu kaybı kazanacağımız turu kaybettik yani. Videonun şu ana kadar bitmiş olması gerekiyordu. Yani beş buçuk dakikaymış. 10 dakika bile olmamış ki abi. Ben de yine abartıyorsam. Ola belanı versin ya. Gıcık herif. Kellenin üstüne bomba parçaladı. Malik Diamond Jones at the main Oha! On kaç kişi? İki kişi beklenir mi lan burada? Öküz herifler. Evet. altı oldu öldü. İyi öldürdü. Neyse başımıza böyle olacak bir tane öyle adam. Kalmadı zaten. Bakalım. Hiç adil bir maç olmadı. Diyalı mazlar arasında. 3 tane tur verdik amk. 3 tane tur verdik zaten yani. Ulan aptal herif. Ne bomba atıyorsun? Kime denk gelmişti? Yalnızlıktan bombalara mı düşündünüz? Ne? Her neyse arkadaşlar bugün bu kadar artık. Ger artık görüşürüz ve bay bay. Like tıklayıp unutmayınız. 50 like'da veya yüzleme üstünde gelecek bu videolar.